Merhaba ülkemizin parlak geleceği. Sizler için bir kampanya başlattık. Bine yakın kitap topladık. İçinde bir şey bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur. Kitaplar uygarlığın önderliğini yapan ışıklardır. Bir kitap en iyi arkadaştır. Bugün için ve ebediyen. Paylaşırsan okur, geleceğe umut olur. Okurken bizi hatırlayın. Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizlerindir. Gelecek sizindir. Gelecek sizindir. Gelecek sizindir. Gelecek sizindir. Gelecek sizindir. Gelecek sizindir. Gelecek sizindir. Gelecek sizindir.